My grandson Eric has a big race today. Sí, en los carritos, qué lindo. Ay, mira qué lindo está. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ay, mira todos los carritos. Mira eso tú. sí! No te pegues tanto el carro. ¡Ay! ¿A dónde van con este apuro? Ay, pero ¿quién se le ocurre meterse un deporte que hace así en los carritos, sí, a una velocidad? Ahí me van a dar un patatú aquí. ¡Ay, no! Ay, ojalá que se puso cinto. Ahí está con hambre, sin orinar. sobrevivió. Ay, menos mal. He lives to see another day.